И сегодня мы с вами будем учить русский язык по супер популярной хорошей песне «Между нами тает а, Меня зовут Шон, и я учу русский язык. Дмитрий уехал в море отдыхать, поэтому не успел сделать видео для канала на понедельник. И он мне такой говорит, слушай, Шан, дай мне одолжение, сделай видео для канала про то, как учить русский язык, потому что ты ведь говоришь по-русски. И я посмотрел самые популярные видео на русский YouTube, как обучать английский. И я понял, что русские ютуберы нашли unique method of learning язык. Берешь популярную песню, берешь из него слова и объясняющих. Это же genius. Это оно. Это самый genius вещь. Все имеют веселье, все учат язык, это много пользы, и все сразу говорят как а, родные говорители, или как это будет по-русски, а, на насильники языка. Главное здесь, чтобы песня был бренд новый и очень популярный. Я попросил наших русских subscribers а, прислать мне в comments эм, видео про то, какие популярные песни есть, чтобы мы учили по ним английский. Русский. И сегодня мы с вами будем учить русский язык по супер популярной хорошей песне «Между нами тает а, лед». Лод. Ребята, вы не могли прислать мне что-нибудь такое, что произносить будет проще мне? Лод. Лод. Лед. Между нами тает твердый вода. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Эта песня начинается вот с этих слова. Закрой глаза, все постепенно, и тебя тут никто не заменит. Закрой глаза, все постепенно. Постепенно means gradually. То есть э, тихо-тихо, медленно, один шаг за другой, а тихонечко. А, например, можно учить русский язык постепенно. Медленно, шаг а после шаг. Но здесь автор а, э, говорит все постепенно. Закрой глаза, все постепенно, и тебя тут никто не заменит. Я сначала не понимал, почему закрой глаза, все постепенно. Но потом я понял, что автор имеет в виду закрой глаза и все постепенно закрой. То есть рот закрой, уши закрой и все остальные места тоже постепенно закрой. Закрой глаза, все постепенно, и тебя тут никто не заменит. Заменят means to replace, то есть ты берешь один, э, убираешь его, вместо него another one, и вот ты один заменил другой. В русский язык говорят «заменят колесо машины» to replace the wheel. И значит в песне человек говорит «Эй, ты не колесо, тебе нельзя так снять, убрать и положить другой, тебя никто не заменит». И тебя тут никто не заменит. Поэтому не волнуйся, можешь постепенно все закрывать. Дальше он поет такой сложный строчка. Касание трепетное и безмятежное, мы, видимо, нашли то, что долго хотели. Трепетный means trembling, а, то есть оно немножечко вот так трясется, колыхается тихо-тихо чуть-чуть, потому что волнуется. Безмятежный means serene, quiet, то есть наоборот, тихий, спокойный, не волнуется. И я долго не мог понимать, почему, как можно кого-то трогать, чтобы оно одновременно и дрожательно было, и тихо, и спокойно. И вот поэтому русский язык, он такой сложный, потому что там инь-ян а, противоположности. Касание трепетное и безмятежное, мы, видимо, нашли то, что долго хотели. А потом я понял, что когда трепетное и безмятежное at the same time, это значит, что тебя вот немножечко так тряхает, но не сильно и не слышно, то есть зубами ты не стучишь, никто не слышит, то есть ты тихонечко тряхаешься себя. Вот. Дальше есть такой очень интересный, очень-очень русский фраза. Пальцы сжимаются крепко-крепко, это все, что нужно мне. Английский язык, когда мы хотим сказать, что что-то очень сильно, сил, сильный сделать, мы делаем very strong или really strong. А в русский язык, когда ты хочешь сказать, что что-то не, не просто так, а вот сил, сильно так, really так, ты это слово говоришь еще раз, я не знаю зачем. Больно-больно или тихо-тихо. Пальцы сжимаются крепко-крепко. Вот, например, когда ты ударил палец один раз, это just больно. Но вот когда ты шел и ударил палец нога об диван, и это freaking больно, so больно, oh my god, so you, you say больно, больно. Пальцы сжимаются крепко, крепко. И тут в песне сложный момент, что он говорит, что он сжимает пальцы really крепко, но при этом это все, что нужно мне. И это мне тоже было плохо понимать, почему. Пальцы сжимаются крепко, крепко, это все, что нужно мне. I mean, it's really hard to understand, почему все, что ему нужно, это крепко-крепко сжимать пальцы свои. И мне кажется, это уже не язык, это culture. То есть они русские, они такие очень скромные люди, много не надо, им не надо деньги, карьер, а дороги хорошие. Нет, ты пальцы просто крепко-крепко сжал, и все у тебя уже хорошо, у тебя все уже есть. Пальцы сжимаются крепко-крепко, это все, что нужно мне. Вот еще один очень интересный фраза. Снова голос твой, он как колыбель. Только вдвоем. голос твой, он как будто колыбель. Колыбель in English cradle. Это такой деревянный кровать, лулька для маленьких kids, который ты так качаешь, и оно немножко тряхается туда-сюда. И вот в песне человек говорит, что твой голос, он как колыбель, то есть голос как мебель. Он как будто колыбель. И это, наверное, значит, что он голос, он такой вот, он меняется, amplitude его, то есть он такой а а а И при этом он, знаешь, creaking немножко скрипит, ну, потому что колыбель, он деревянный мебель, то есть он должен скрипеть. И теперь, теперь мы понимаем из этой строчки, почему человек сжимает пальцы really крепко, потому что если кто-то будет с тобой говорить, а голос как колыбелка, а -а -а -а, то ты вот будешь такой очень stressed. Я устраиваю рамп ты ставишь шаг и мат. Рамс — это русский сленг, это такой, you know, rumble, это когда встречаются и начинают gang-shooting. То есть в русском языке, когда ты слышишь, что на улице, например, ругаются rumbling и gang-shooting плохие парни, ты говоришь, что на улице рамсы. Я устраиваю рамс. Но а вот в этой песне человек говорит, что он устраивает рамс. Один, один рамс — это singular, и, наверное, он имеет в виду, что он один идет rumbling с плохие люди. Я устраиваю Открываю рам, ты ставишь шаг и мат. А пока он делает рамбл, его girlfriend ставит шах и мат, это значит checkmate, это значит она либо играет в шахматы, кого-то выигрывает в этот момент. Я устраиваю рам, ты ставишь шаг и мат. Я не понимаю, почему, что здесь вообще человек говорит в этой песне. Напишите мне, ребята, в comments, я потому что это русский язык очень сложный, я правда не могу understand, что здесь вообще он как медведь, руками поедает сладкий мед. Медведь? Если я посмотрю в русские словарь, медведь есть лапы, а у человека есть руки. Я не понимаю, что ли это может быть какой-то специальный русский медведь, который поедает руками, или человек, который лапы и в общем, напишите мне тоже про это, я не понимаю, почему так. Самый главный здесь припев, который вы можете слышать на русские улицы а везде. Между нами тает л... л... л лед. Ice. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Я тоже, когда пытался понимать этот природный явление, то есть стоит человек, стоит другой человек, между ними какой-то лед, который они стоят, а он плавится. И мне кажется, это идиом, когда два человека, а один рамс, другой шах и мат, и между ними тает лед, значит, наверное, у них все хорошо. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Потому что песни это всегда сложно, там сленг, и надо понимать, что человек говорит between строчки. Я надеюсь, что после этого э, видео мы можем с вами теперь говорить как настоящий насильник языка. Его голос твой, он как будто и а, оно было очень для вас полезное и хорошее. Generally, да, я согласен, что учить язык пьесным это очень уникальная методика, который, знаете, его очень сложно делать такие видео, это же надо надо find somewhere the песня, и потом найти в нем слова и написать их на экран и говорить про них. Это очень сложно сделать такое видео. Я очень много делал это видео, и я надеюсь, что вы понравилось его, то есть вот дайте мне your thumbs up, и мы будем с вами, может быть, делать что-то такое по другой русский популярной песне, потому что мои subscribers, они присылают мне очень много-много-много хорошей русской песни, мне кажется так. Мало, мало, мало, и мы можем про ним тоже учить русский язык, поэтому давайте, ребята, все вам хорошо, имейте хорошие дни, Би видеть вас скоро, всем пока!